Shalom. Hoje vamos falar sobre Purim. O versículo, no primeiro capítulo da Megilá, escreve o seguinte: Ubimblota Yamimaele. E quando completou a grande festa da Hasberos de 180 dias para, rei, para toda a população do reinado dele, Assam Melech Lecholam Animtzaim Beshushan Abirá, o rei fez uma festa especial para o pessoal que morava em Shushan, que durava sete dias. Eu vou ler para vocês o Midrash. Midrash Rabbah, Perashá Zain, Yud Gimel, quem quiser ver depois. Y dice que teve aquí un diálogo entre Hamán y Ahasuerosh. Antes de acontecer el decreto, ainda no aconteceu nada. Ni Esther, ni Vashti morreu, ni Esther fue escolhida, nada, nada, no aconteceu nada ainda. Diz o Midrash. Amar Amán le Ahasuerosh. Dice Amán para El Eloqueem shel elus sonezima. O Deus de Israel odeia toda coisa ligada com prostituição ou coisas sexualmente proibidas. Zimá. Eu não vou traduzir cada vez. Agora, cada vez que eu falo Zimá, me refiro sobre isto. Haamed laem zonot ve'ase laem mishte. Disse Aman para Hashverosh, faz uma festa, traz zonot, mulheres e você manda uma ordem, decreto que todo mundo tem que participar da festa. E aí, uma vez assim, que o povo de Israel peca nesse sentido, você tem a garantia que Hashem de Israel vai ficar bravo e o decreto está aí. ¿Qué van Mordejai Kaj? Mordejai que pertenecía a corte real, él y sabía, y le sabía de esas segundas intenciones de Amán y Ahashverosh. Amad vichriz aleem, él se levantó y dice, veambrule, alter jule besudatosh la Hashverosh. Dice Mordejai, no va una saudada a Hashverosh, shelo lo isminet kin le meta gem categoría. pois ele convidou vocês apenas para despertar uma promotoria contra vocês nos céus. כדי שיהיה פתחון פה למידת הדין לקטרן עליכם לפני הקדוש ברוך הוא. A regra era quem estava em Shushan teria que ir na festa, mas podia sair de Shushan. ולא שמעו לדברי מרדכי, דיזו מדרש, נו וירא לא מרדכי, והלכו כולם לבית המשתה, ולספורון הפסטה. אמר רבי ישמעאל שמונה עשר אלף וחמש מאות הלכו לבית המשתה. דיז רבי ישמעאל דיזיויטו איקיינטוס יהודים פורה נפסטה. ואכלו ושתו ונשתחרו ונתקלקלו. קומרן, בברן, ficaram embriagados e pecaram. Miat amat Satan vilshim aleim lifnei akazruhu, etc. Em seguida o Satan se levanta, eu não vou ler toda a extensão do Midrash, e ele começa a fazer promotoria, e Hashem disse, então traga uma, uma Megillah, traga um pergaminho para escrever o decreto, e os malachim, o sol e a lua começaram a rezar a favor de Am Israel. Em seguida, consta o Midrash que Eliyahu Anabi foi a, ao túmulo de Abraham, Isaac e Yaakov na sequência. Eles não conseguiram ter uma ideia para salvar o povo, até que Eliau foi para onde o monte que está enterrado Moshe, porque pois o túmulo ninguém conhece, e ele chamou Moshe e até que Moshe disse, eh, eh, perguntou, está assinado com barro, está assinado com sangue este decreto? E Eliau disse, com barro. E Moshe disse, e tem um tzadik nessa geração, e disse Eliau, sim, tem Mordecai, então disse para ele que ele reze de lá e eu rezo daqui. Quer dizer, o início de todo foi o fato de não terem ouvido Mordecai. Mordecai disse: não vão na festa. E eu vou abrir um parênteses aqui. É muito difícil. Eh, vamos, qual é o comentário? Mordecai, Hashverosh faz uma festa para Susan. O pessoal de Susan, quantos habitantes tinha? Não tinha muitos, não sei quantos. 18.500 judim foram na festa. Tinha 100 mil habitantes, 200 mil habitantes uma grande porcentagem era Yudim, uma parcela grande. E Mordecai diz para não ir na festa. Então vai chegar alguém e diz, mas que Mordecai entende de política? Que Mordecai, ao contrário, nós temos que agradar a Jasueros Ele está querendo convidar a gente. Até que um rei não judeu, nós estamos na diáspora, não judeu, ele está querendo ser amigável com a gente, a gente vai dar as costas para ele Y de aquí a te puede alegar, de aquí a a China, puede alegar 150, porque sí tendría que ir a la festa, era cayer, de acuerdo a muchas opiniones, era cayer la festa y el vino también era cayer. Y tenía lugar separado para hombres, lugar separado para mujeres. Y Mordejai se levanta y dice, no va a una festa. Y el decreto, ¿por qué? Porque Mordejai sabía essa força de Gdolei Israel, meus caros amigos. E quando Gdolei Israel falam que não, é não. E eh, vejam, as grandes fatalidades dentro do povo, na Torá já, aparece quando tem um problema desse tipo, de Zimá. Bilam, Bilam, qual foi o conselho dele? Bilam não conseguiu amaldiçoar o povo. E ele disse um conselho para Balakolia, Elokehem shel elusonezima. Diz a mesma frase de Aman. Libera as filhas de Moab e de Midian para pe fazerem pecar o povo. E morreram 24 mil, meus caros amigos. Lá em Sefer Bamidbar ainda. O concerto foi em Purim, que começaram depois do decreto, quando já estava a corda no pescoço, depois do decreto, o povo começou e se tocou e começaram a ouvir Mordecai. Mordecai decreta três dias de jejum, que nesses dias caía Pesach. Esse ano eles não fizeram Pesach. E o decreto tinha mais 11 meses para ser executado, o decreto da Man. Podia deixar o jejum para depois de Pesach, mas Mordecai entendeu que tinha que ser neste momento o jejum e todo mundo fez o jejum acatando e consertando o pecado, fizeram chuva de não vir Mordecai na ida, então agora no conserto foi esse. E eu acredito que já falamos sobre isso em outras oportunidades, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esta questão é muito, muito delicada. O mundo hoje está muito aberto. É, e, infelizmente, essa questão de Zimá está muito aberta. Zimá não é apenas pecar fisicamente. Zimá é tudo o que envolve a Bisraio da Arayot. Tudo o que envolve tudo isto. Por isso, não é correto a pessoa ter uma casa na praia. Não é correto a pessoa ter não tem. As coisas não acontecem por si. Quando é, veio Mabul, já Rashi diz lá no Noach, no Mabul, hoje não vamos ter mais Mabul, porque assim Hashem jurou que não vai ter mais Mabul, dilúvio. E disse, com Makom, Shatam, Motze, todo lugar que você vê essa questão de prostituição e tudo que envolve tudo isto, Zimá, vem desgraças ao mundo. E isso está claro. Então, nós agora em Purim vamos festejar Purim, mas vamos lembrar por que começou o decreto da mano e por que a gente se salvou do decreto da mano E se os Hamim proíbem, e a Torá proíbe determinada coisa, proíbe a pessoa ver mulheres, sem vestir como corresponde. A Torá proíbe para todos os homens e para todas as mulheres estarem sem tzniut. Então, nós temos que levar isso conosco. Quando acontecem coisas depois, cada um tem que fazer seu responde nefesh. Macará. Por que está acontecendo? Por que acontecem essas coisas? É muito fácil vir jogar a culpa na mudança climática. É muito fácil vir e jogar a culpa em outros motivos. Que quem não é Yehudi, ele pode até falar, não importa. Ele pode, algum motivo tem que dar, claro. Naturalmente tem que dar um motivo, mas por quê? Por que neste lugar? Por que nesta região? Por que neste lugar? Cada um tem que fazer seu Heshbon Nefesh. E que melhor que Purim, que justamente tudo aconteceu e começou justamente por esta festa en Shushan. Purim Sameach a todos.